em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Olá, meus irmãos e irmãs. Eu quero falar sobre Ja'far ibn Muhammad, o sexto imam dos xiitas. Que a paz de Deus esteja com ele e é conhecido como Ja'far Sadiq. Imam Ja'far Sadiq é o filho de Muhammad, que a paz esteja com ele. Seu pai, Muhammad Baqir, apresentou eh, ele como o imam dos xiitas, depois de si mesmo. Então, eh, após eh, o martírio de seu pai, ele se tornou imam e chefe e líder dos xiitas. Devido à fraqueza do governo da época, ele teve muito mais eh, atividades do que outros imãs dos, do xiita, especialmente atividades científicas e o número de seus alunos era até 4 mil pessoas entre eh, seus alunos havia pessoas de diferentes países e diferentes eh, grupos e seitas, incluindo líderes sunitas, por exemplo, Abu Hanifa e Malik ibn Anas. Portanto, Imam Sadiq tem eh, uma posição muito elevada entre os líderes sunitas. Abu Hanifa disse sobre o Imam Ja'far Sadiq, eu nunca vi um estudioso mais do que Ja'far Sadiq. Malik ibn Anas disse, na ciência, adoração e piedade, nenhum olho viu e nenhum ouvido ouviu, melhor do que Ja'far Sadiq. Portanto, Imam Sadiq é uma das figuras importantes na história das ciências islâmicas. O que foi obtido uh, de documentos históricos, Imam Sadiq não só desempenhou um papel no ensino de ciências islâmicas e teóricas, mas também foi bem sucedido em ciências naturais e experimentais. Jabir ibn Hayyan, dos químicos e filósofos eh, muçulmanos, conhecido como o pai da química, eh, foi seu aluno e seus livros foram eh, traduzidos eh, para outras eh, línguas na Idade Média. Este movimento eh, científico do Imam Sadiq causou a criação de um movimento científico entre os muçulmanos, porque de acordo com os ensinamentos islâmicos, pensar e aprender ciência tem um lugar muito alto. E o profeta do Islã e Alcorão sagrado encorajaram os muçulmanos a aprender eh, ciência e pensamento, na medida em que, eh, de acordo com o Islã, eh, participar nas reuniões científicas que fortalecem o senso de fé e Conhecer a Deus é mais alto do que horas de adoração sem pensar. E esses ensinamentos foram uh, a raiz e a base do movimento científico do Imam Sadr e dos muçulmanos. Uh, Imam Sadr disse aos muçulmanos o conhecimento e a ciência têm uma fechadura, que chave deste é pergunta também diz, não gosto de ver nenhum de vocês xiitas, exceto de duas maneiras, um cientista eh, ou um eh, estudante. Durante o tempo do Imam Sadiq, eh, até os imaterialistas eh, promoveram eh, seus próprios pensamentos e falaram eh, livremente sobre seus pensamentos. E com este movimento científico, Imam Sadiq se opôs ao crescimento eh, do pensamento errado e lutou eh, contra esse. Imam Sadiq, com calma e atenção, ele ouviu perguntas e conversas das pessoas, mesmo ateus e materialistas, e deu-lhes eh, respostas científicas e corretas com o maior respeito e politez. E essa paciência e simpatia e respostas científicas às perguntas eh, é, aumentaram o número de seus alunos cada dia e o movimento científico dele eh, tornou-se mais rápido. Um dos ateus que viveu é, na época de Imam Sadiq eh, disse a um de aluno dele, ele ouve nossas palavras completamente, na medida em que pensamos vencer a ele na discussão, mas ele nos responde com um curto discurso e não podemos responder a ele. É, um dos governantes de seu tempo era muito insensível e tirânico, de modo que as pessoas tinham muito medo dele. E para fortalecer seu governo, ele matou muitas pessoas. Um dos problemas eh, de seu governo eram eh, os grupos de busca de justiça, que o mais importante dos eles eram os xiitas e à frente deles estava o imam Sadiq, que era o líder eh, e imam dos xiitas. Ele não podia eh, tolerar a, eh, popularidade e o movimento científico do imam Sadiq. Então, ele convidou o imam Sadiq de Medina para sua tribuna no Iraque e matou ele e fez marcha com veneno. Espero que podamos seguir el ejemplo do Imam Sadiq y e luchar como pensamos errados pelo aprender ciencia y e conocimiento. se www.byislam.com